spider. eu tenho tempo, tempo é. Em que mês a gente tá, eu não sei É novembro, dezembro é. O tempo passa rápido e eu fico lento Eu não tenho tempo, tempo é. Pra essas baboseiras que você fala de mim Mas eu sei que não era pra ser assim Foi porque e você eu gritar